Вы бы вышли замуж за иностранца, основываясь только на его стране проживания? Э, нет, я так не думаю. Я бы не брала э, какие-то факторы, связанные, где он живет и в какой стране. Вы бы вышли замуж за человека, основываясь только на страну его проживания? Нет. Нет. Нет. Да. Нет. Нет, нет, нет, нет. Угу. Нет. Нет. Нет. Не знаю. Нет. Э, нет, только на страну не хотела бы, потому что для меня независимость все-таки стоит э, чуть выше, чем э, прописка, либо же жизнь в ЕС. То есть, э, если я устроюсь хорошо в Украине, я бы не хотела переехать, например, в ту же Испанию. Если у меня будет возможность э, жить в Испании э, хорошо, то я бы переехала, конечно. Но именно ради прописки выходить замуж нет. А, Можила его? <laughs> Нет. Нет. Да. Да. Основываясь только на страну? Да. Нет. <laughs> Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет, зачем мне моя страна устраивает? Нет. Нет. Я не считаю это важным. Нет. Нет, для меня это не важно. Да нет. Да. Нет, абсолютно.